Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un bon truc pour apprendre le français avec des vidéos. Donc vous savez que beaucoup de vidéos sur YouTube ont des sous-titres et pour les activer... Euh, un instant. Donc vous voyez, euh, pour avoir le sous-titre... OK, il faut juste cliquer sur le CC. Ça, je vous ai déjà montré ça. Et si vous voulez changer la langue, vous allez ici sur la petite trou et vous pouvez aller en anglais par exemple. Et maintenant, vous avez la même phrase en anglais. OK? Par contre, si vous n'aimez pas toujours changer avec ça, il y a un autre truc. Vous allez sous la vidéo, les trois petits points ici, vous faites Open Transcript. Et à droite, vous avez toute la transcription. Ça aussi, je vous ai déjà montré. Donc, le truc, c'est regarder les deux en même temps. Donc, vous écoutez ou vous regardez la vidéo, vous pouvez lire les sous-titres en français. Et si vous n'êtes pas sûr d'un mot, vous allez voir à droite la traduction anglaise. Donc, par exemple... OK, c'est quoi ça, une chatte d'Espagne? Et ah, en anglais, c'est calico. Donc, vous n'avez pas besoin de cliquer, cliquer, cliquer, c'est toujours là. Et à mesure que ça joue, vous voyez ici où est-ce qu'on est rendu. C'est un truc fantastique. Merci à Nubia de m'avoir montré ce super truc. Salut!